वेलकम ब्याक आमा बाबा र ब्लग सो आज तपाईँहरूको मार्फत चाहिँ मैले छुट्टै किसिमको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र रोमानियाको तपाईँले वर्क पर्मिट पाउनुभयो अरे आनो रोमानिया क्रोसिया पोर्चुगल पोल्यान्ड अथवा यी देशहरूको चाहिँ तपाईँले वर्क पर्मिट पाइसक्नुभयो सपोज आज चाहिँ म तपाईँहरूको सामु चाहिँ मैले रोमानियाको बारेमा थोरै स्टडी रिसर्च गरेर आइसकेको छु कसरी वर्क पर्मिट चेक गर्ने त त्यसको बारेमा चाहिँ विशेष कुरा गर्नेछु र यो कुरा त विशेष इमिग्रेसन एम्बेसीले मात्रै थाहा हुन्छ तर कुन कम्पनी पऱ्यो कुन सहर पऱ्यो कुन सिटी पऱ्यो केमा पऱ्यो डिटेल तपाईँहरूलाई आज म सुनाउन गइरहेको छु र तपाईँहरूलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउन गइरहेको छु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ गर्न नभुल्नु होला ओके लेट्स सी म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र कसरी वर्क पर्मिट चेक गर्ने र फर्स्ट अफ अल तपाईँहरू अब वर्क पर्मिट अब कुनै पहिला इन्डिया अनि बङ्गलादेशहरूको चाहिँ यो सिएनपी माथि टपको कोड नम्बर चेक गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क देखाउँथ्यो र अहिले चाहिँ CNP physical CNP number check गर्दा चाहिँ यो सिएनपी सिएनपी नम्बर चाहिँ गुगलमा अब गुगल तपाईँको क्रोम छ कि ओपेरा छ कि के छ तपाईँको अब यो सिएनपी नम्बर चाहिँ गुगलमा जानुहोस् तपाईँको अब क्रोम छ भने क्रोममा जानुहोस् क्रोम ओपन गर्नुहोस् क्रोम ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँको अब क्रोम ओपन गरिसकेपछि तपाईँ यो सिएनपी नम्बर तपाईँको सिएनपी नम्बर चाहिँ त्यो कोड नम्बर हुन्छ नि त्यो कोड नम्बर चाहिँ एउटा गरेर क्लिक गर्नुहोस् अनि सर्च गरिसकेपछि त्यहाँ तपाईँको अब कम्पनीको नाम मैले चाहिँ अलरेडी चेक गरिसकेको थिएँ र तपाईँको कुन कम्पनी पर परेको छ तपाईँले काम गर्ने कम्पनी त्यो कम्पनीको नाम आउँछ अनि त्यो कम्पनीमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो कम्पनीको नाम कम्पनीको डिटेल देखाउँछ अनि त्यसपछि अब तपाईँको त्यो वर्क पर्मिटको रजिस्टर नम्बर फिजिकल कोड अनि त्यसपछि त्यहाँ के के छ त्यो डिटेल त्यो एकदम पर्फेक्ट राइट छ भने तपाईँको वर्क पर्मिट ठिक छ अनि त्यसपछि तल कुन सहरमा परेको छ अनि त्यसपछि कुन गाउँमा परेको छ भनेर डिटेल देखाउँछ मेरो चाहिँ यहाँ सिबियू भन्ने सहरमा परेको छ अनि त्यसपछि रसिनारी गाउँमा परेको छ त्यहाँबाट त्यहाँ तर सिबियुभित्र नै पर्दछ यो ठाउँ चाहिँ सो गाइजहरू वर्क पर्मिट चेक गर्ने तरिका चाहिँ यसरी हो तपाईँहरू नातिनुहोस् कसरी चेक गर्ने मेरो वर्क पर्मिट ठिक छ कि ठिक छैन भनेर यसरी चेक गर्न सकिन्छ वर्क पर्मिटको बारेमा अनि त्यसपछि यसको तलतिर धेरै कम्पनीहरू रहेको हुन्छ जोइनमा अनि यो कम्पनी अगाडि कसरी बढिरहेको छ कति देशहरूसँग कनेक्सन भइरहेको छ भनेर यहाँ सबै कुराहरू इम्प्लोयहरू कति आइरहेको छ भनेर देखाउँछ र दुई हजार एक्काइस बिस दुई हजार उन्नाइस सोह्र दुई हजार सोह्रदेखि चाहिँ स्टार्टिङ भएको रहेछ दुई दुई हजार एक्काइस सालमा चाहिँ अठारजना इम्प्लोइ ताने आएको रहेछ एभरेजमा सो गाइजहरू यसरी चेक गर्ने हो र मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र त्यसपछि सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिजा कसरी चेक गर्ने र कसरी हेर्ने वेबसाइटमा गुगलमा त्यो भिडियो लिएर आउनेछु सिउ बाबाई